iturize mutima ukunda intimba y'umutima agahinda gasaze birababaza shenge uradisi wa mutima werekeraho sigaho dore agahinda karanshegeshe ndetse kwibuka ko bitagishobotse oya sinshaka kuko kubitekereza biratuma nshira numva umutima ukunda kuki gukunda ari imbuto yimeza ikimeza mu murima w'umuntu kandi igihe ishakiye iyo abapasitori abanza akikabaza cyangwa akagisha inama nyirawo wenda biba bibabaza agace cyangwa wenda aho nkaba nagira agahenge ariko se disingirente wenda iyo ngira ijambo iyo urwo ngukunda rwanyatse ahari mba narakunze undi none koko senge bimwe bene kanyarwanda bavuze bati ukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba birangiye byose bigaragaye ko ari njye babwiraga ose disi ndagira ngo mwirengagize maze umutima ukarushaho gukumbura byose bimwerekeyeho ndabizereka byinshi nita ibihe byiza twagiranye ibyo ndindamo amanywa nijoro hato ngo bidahungabanywa n'umuyaga kuri we byahindutse inkuru ishaje shenge byahindutse karahanyuze kuri we bimeze nk'ibitarabayeho ahari wenda ntanabyibuka nyamara njyeweho asajijwe n'urwo mukunda ndacyazirikana impumuro ye igihe nagirirwaga amahirwe yo kurambika umusaya wanjye muri cya gituza cye gihembura mvuga iki se iki oya sinamurenganya n'ubundi ngo baba yarabyimenyera ninde wo kumurenganya kuwo nkunda kundi undi ahubwo mutima wanjye dore none ni wo mwanya sigaho kwiteye intimba y'intera agahinda hato utavaho wibutsa byose wari usigaranye ari byo byishimo naho urukundo nshuti nkunda erega n’impano ikomeye cyo ngaho yikomereho wikwivumbura bya cyana yego nibyo uramukunda ariko nyabusongera wikebuke dore umaze gusaza imburagihe wananiwe kwakira ubudashoboka wamukunze ariko nkundira urekura oya siga kwiruka inyuma y'umuyaga hato utazava wo kurohahaga cyo wisunganye nyabuserega ntacyo ubaye urwo mukundira kure uzarwiturwa ndetse urukubirwe kabiri ubwiyakari izaba igiye kuguhoza intimba Ba nkurugo uzongera unezerwe ndetse uzibagirwa byose maze ukunde ukundwe utere wikirizwe urere uhozwe icyo umutima ukunda